жарыктын дисперсиясы чөйрөдөгү жарыктын ылдамдыгынын жарыктын жыштыгына көз карандылыгы дисперсия ак жарыктын призмадан өткөндө спектрге ажырашынан келип чыгат суу тамчыларында жарыктын сынганда дисперсиясын асан үсөн катары байкоого болот